Steinalderen begynner rett etter siste istid for 12 000 år siden, da de første menneskene kom til Norge. I tusenvis av år levde de av jakt og fangst i små omvandrende familiegrupper. Mot slutten av steinalderen, for 6000 år siden, begynte man med husdyrhold og enkelt jordbruk og ble bofaste. Kunnskapen om bronsefremstilling kom sørfra, og i likhet med flinten i steinalderen må også alt råmaterialet til metallproduksjonen ha blitt importert via handel og kontakter lenger sør. Levemåten var husdyrhold og enkelt jordbruk, og de begynte å danne landsbyer. Man begynte også å gravlegge sine døde i røyser og hauger. Bronsealderen var en forholdsvis rolig periode, bestående av små og store høvdingdømmer, og med forholdsvis store sosiale forskjeller. Ikke så lenge etter at Romerriket oppsto sør i Europa, forsvant bronsealderens kultur i Norden. Cirka 500 år før vår tidsregning nådde kunnskapen om jernfremstilling og smedkunst våre trakter. Jernet var langt lettere tilgjengelig enn bronse og var langt mer egnet til redskaper og våpen, og fikk svært stor betydning for jakt og fiske, jordbruk og krigføring. Vikingtiden og jernalderen tok slutt da Harald Hardråde ble drept ved slaget ved Stamford Bridge. Norge ble da del av den europeiske kristne enhetskultur, med kirken og enekongedømme etter europeisk modell. Kirken og kongemakten innførte blant annet nå steinbyggerskikken i Norge og ny strafferett, og de første ordentlige byene ble etablert.